जीवन का एक और आयाम आपने बताया था जी कि किस तरह से आप मालवी के लिए काम कर रहे हैं मालवी भाषा जी जी जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ। देखिए हुआ क्या कि यहाँ हम लोग मिमिक्री नाटक वाटक करते थे फिर एक दिन कुछ बैठकर हम दो तीन लोगों का ये ख्याल आया हम लोगों को कि अपने क्षेत्र की बोली है मालवी तो मालवी के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है आज की जनरेशन वो मालवी उन्हें आती भी नहीं है शायद उनसे कोई बोलता भी नहीं घर में तो वो भूल भी गए तो मालवी चूंकि लोक भाषा है और मालवी का एक अपना रंग है एक एक मज़ा है मालवी तो हमने कहा इसके लिए कुछ किया जाए तो मालवी के लिए ही हमने थिएटर शुरू किया हमने एक थिएटर बनाया उसमें हमने मालवी नाटक शुरू किए और अच्छे क्लासिक क्लासिक चीज़ें पहले शुरू की हमने एक अपने क्षेत्र में एक कवि हो गए थे आनंद राव दुबे जी हाँ है ना उनको यहाँ पर गवर्नमेंट ने उनको एक उपाधि दी थी मालव मयूर जी तो वो उनकी कुछ रचनाओं वो कविता लिखते थे उन कविताओं को हमने नाटक बनाया जी हमारे साथी हैं मिस्टर मनोहर दुबे वो राइटर लिखते हैं उन्होंने लिखा फिर हमने उसके मंच पे करीब 16-17 हम शो कर चुके हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मालवी का हमें मिला बहुत अच्छा रिस्पांस यानी रंगमंच के माध्यम से आप मालवी को आगे बढ़ा रहे हैं हाँ हमने सोचा अब हिंदी तो काफ़ी लोग कर रहे हैं हाँ। अपनी लोक भाषा को बचाए हैं बिल्कुल और आपको खुशी होगी सुनकर कि हमारे शो में यंगस्टर्स आते हैं युवा पीढ़ी के लोग और वो आते हैं हमसे मिलते हैं तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा हुआ इट मीन्स चलो अच्छा है बहुत बढ़िया अच्छा अब मैं ये जानना चाहता था कि जो आप मालवी में परफॉर्मेंस भी देते हैं जी जी मैं एक्ट भी करता हूँ मालवी में मैं अभी रोल करता हूँ जब जब जरूरत पड़ती है उसमें तो कैसे कुछ आप बताएंगे कैसे करें अच्छा कैसे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा अर्जुन जी मालवी बड़ी बड़ी भोली भाषा है हाँ, बड़ी इनोसेंट भाषा है है ना मालवी जब कोई बोलता है या मालवी स्पीकिंग व्यक्ति से आप बात करते हैं तो आप शत प्रतिशत ये मान के चलते हैं कि ये आदमी भोला है ये चालाकी कर ही नहीं सकता तो इस बोली में खासियत है इसका मज़ा है हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम श्रोता वो भी इस बात को महसूस करेंगे कि मालवी एक बहुत ही एक सीधी सी बड़ी हृदय से सरल सी चलती हुई भाषा है एक रेलवे स्टेशन का एक सीन था उसमें कि रेलवे स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर होते हैं जो वो अधीक्षक हो गए हैं काफ़ी पोस्ट पर तो वो अपने कमरे के बाहर खड़े हुए हैं और सीन ये था उसमें कि एक महिला अपने बच्चे को लेके आती है और उनसे पूछती है कि नाटक तो जो स्क्रिप्ट में था आके पूछती है कि सुनिए भाई साहब ये एक कलकत्ता मेल यहाँ से कितनी बजे जाती है तो वो जो थे स्टेशन मास्टर वो थोड़े बोलने में डरते थे महिलाओं से महिलाओं से एकदम बात नहीं करते थे ऐसा बताया हमने उसमें तो वो वो पैसा ऐसा थोड़ा स्टैमर करते थे मतलब थोड़ा तो उसको उन्होंने कहा कि अभी पाँच बज के पैंतालीस मिनट पे जाती है <laughs> महिला दो मिनट के बाद फिर बच्चे को लेके आई जी वो आपने क्या बताया था टाइम मैं भूल गई मुझे बताइए फिर से तो फिर उन्होंने कहा अभी तुमको बोला ना कि पाँच बज के पैंतालीस मिनट महिला चली गई लेकिन फिर आई चार पांच बार हो गया जी जी जी उसके बाद तुमको गुस्सा आ गया जी जी पर तुमको कि, कि, कि, कितनी बार मैंने पो, पो, पो, बोला कि पांच बज के तू कहाँ जाना है महिला बोली हमारे तो काम ही नहीं जानो हो हमारे तो नानो है नहीं छोटो कि आपकी ये पेपे पेपे बहुत अच्छी लगी थी तो बार बार कही गई पूछो नहीं क्या पूछो नहीं <laughs> एक बहुत ही देखिए सिचुएशन में कुछ भी नहीं है लेकिन एक सीधा साथी हूँ कई उसमें एक एक और एक, एक पत्नी अपने पति को मजाक मजाक में कहती थी ए तुम तो गधड़ा हो अब उसको बुरा तो लगता है लेकिन ये बात मार्केट में फैल जाती है तो उसके जो दोस्त उसको मिलता है वो कहता है यार सुना है तुम्हारी पत्नी तुम्हारी तुम्हारी बेरा तुम्हारे गधड़ों की थी यार कई बात नहीं वो कह रही थी मैं फलानी वो मासी नहीं वह कह रही थी और उसका दिमाग खराब हो जाता है घर आके लड़ता है और पूरा नाटक इस छोटी सी छोटे से शब्द पे है कि पत्नी को ये हो जाता है गुस्सा इतना कि वो पत्नी को गधा के देती जी बहुत बढ़िया तो इस तरह से युवा हाँ। जो है हम लोग उसमें क्रिएट करते हैं और बड़ा हमारे जो हमारे जो समाचार पत्र हैं हमारे उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है उसमें मालवी के लिए और आते हैं पूरे टाइम बैठते हैं देखते हैं और लिखते हैं उसके बारे में ये बड़ी खुशी की बात है